une ancienne faïencerie reconvertie en cité d'artistes. C'est ici, à 25 km de Lyon, que vit et travaille l'artiste peintre Eleni Patakou. Née en Crète, elle a grandi dans un quartier populaire d'Athènes, peuplé d'usines de filature, un univers industriel devenu plus tard source d'inspiration. Quand j'ai commencé les usines, je ne me rendais pas compte euh, pourquoi je le faisais C'est bien après que j'ai compris que je préférais quand même les usines que des, cathédrales. La vie qui se, qui se forme dans l'usine, elle est pleine de sens, c'est vrai. Et, puis c'est plus proche de mon monde à moi, c'est mon monde euh, ouvrier. Si Eleni efface les humains de ses paysages industriels, c'est pour mieux les retrouver dans l'intimité de son atelier dans un bon moment, euh, je peux travailler sur des usines. Après, j'ai besoin de revenir à l'humain, à, à, la chair, à, la peau. Je vais faire plutôt ce que moi je suis, pas ce que toi tu es. Le dessin, c'est pas uniquement un crayon qu'on tient, un fusain qu'on tient à la main, c'est euh, toute, euh, toute une interprétation de ce qu'on a dans la tête. Moi, à côté de moi, il y avait Béa, et voilà, j'ai je la je parcourais, je la parcourais avec euh, ma main qui n'était pas directement sur son corps, mais c'était sur le papier. je ne sais pas où je vais quand je fais un modèle. Là, euh, c'est-à-dire, je sais que je veux faire un modèle, je ne sais pas, par contre, au final, ce que ça va me donner comme travail, comme, euh, comme unité de travail. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur des morceaux, déjà, enfin une tête, euh, un torse, euh, une nuit entière. Euh, au final, je suis curieuse de voir où ça va m'amener. Est-ce que je veux faire une unité comme celle que j'ai fait avec les usines, que j'ai fait à peu près 70 tableaux d'usines, de différentes usines ou de différents des cargos Est-ce que les gens, ça va m'amener à faire une unité de travail ou euh, où ça me donnera quelques indices, je ne les ai pas encore en fait. C'est comme des fragments, tu vois, je fais des petits bouts par, petits bouts, un, petit, un modèle comme ci, un modèle comme ça, homme, femme, euh, tout ce que, ce que je trouve, et puis on verra.